ゆかチャンネルはいなさんこんにちは風邪ですねそうです風邪ひいて昨日は動画撮れなかったんだけど今ね釜山のあのセンタムシティに来ていてここでお茶して今からねマリンベイっていうなんかやっぱ夜景がすごいとこだけどそう昼間のマリンベイをちょっと見てから今日は富士ね、道に行きます、はい釜山であんま動画撮れなかったから っていこうと思いますそれから行ってみましょうかあもう行って <laughs> はいよー 夜景本当すごいと思う今昼来てもこんにすごいなんでさ夜景はやばいと思います 哇，嗯。 っしゃいませいらっしゃいませ <laughs> ハハハハ Apa dah? Macam mereka. Gracias. <laughs>